Bine ați venit și la episodul 5 din Borderlands Delta Legames Acum am rămas cu ridicatul liftului, cred Da, trebuia să luăm liftul ăla în sus, tocmai la hackerin, dădeam la neagra aia, vrem să o futem sau ceva, nu știu uh, Some weird porn is happening, my friend Some weird fucking porn de mersul Megame Nu vreau să lași un like dacă îți place uh, uh, uh, eram cu monstruleții așa de căcat. uh. Am ales uh, partea greșită Exact. Am creierul monștrul ăla în cap. Ce trebuie să faci? Asta e. Sunt un geniu! Am ghișit de prima. Monștrii ăștia sunt proști. Ce am în cap? De ce mai tra... Ăla e de pula mea. Ăștia sunt fiori sau ceva? Am luat fără gloanțe, ne-am putut. Ai batonul, batonul, batonul, batonul, batonul, batonul, batonul! Alo? Ne-am dus pe pula toți. În momentul ăsta, toți... Eu nu se pula în momentul ăsta. Și are sure. we'll uh, let you know. Ascundeți uh, chestia cu Hyperion. A avut... A băgat-o fața amuzat, ai văzut? A făcut... Yeah! Ai văzut? Căcăciosul ăla. Asta e partea noastră. A, stai mă, că ăsta nu caută bani. Nu? Asta nu caută bani. Asta hey, nu caută doar... Uh, get away from that! Ah, le arată exact ce s-a întâmplat. We got Glass's face and Hadley. You guys really know how to accessorize. What are you two doing here? Vreau să ne futem și... Oh, hey! Um... <laughs> That's a funny story, actually. What are you doing here is more like it. Okay. Uh, you're not really supposed to answer a question. La question, I already know what I'm doing here. Really? And what would that be? That's my foot. Wow. Okay. That's aggressive. Sort of caught me off guard. Uh, oh, don't uh, be shy. Brate, dacă ești fată, merge să aceasta mereu. Cars for the drivers. See, that wasn't so hard, was it? Prepping cars, huh? Sounds pretty interesting. So, you guys drivers or what? Sorry, I realize this is rude, but I really don't like your... Just get my damn car. Die exact. Or, or get, vehicle or whatever, okay? Do your job. Whoa, alright. That's a way to go about L-am No need to be rude. Sorry to inconvenience you. Okay. Yeah, you should be. I will hit you. Please don't... I will hit you. Let's start over. If you're not official drivers, well, I'm pretty sure I'm supposed to shoot you in the face. Whoa, hey, hey, hey! There's no need for that. It's just a misunderstanding. Let us win. We'll give you 20% of our winnings. Uh, oh, come vrei, huh? Oh. Okay, weird. What exactly are you two up to? None of your concern. Yeah, that works. Perfect! They don't really pay me enough to care. Exact. I guess I'll go get your ride. Vezi? Așa greu era nenea. Acum lasă-mă să câștig cursa, păstrez oh, toți banii și hey, mai și bani. I got something that might interest you. if you're racing, you should look the part. I'm not gonna give them away for free, but uh, if you want to look like a team, pick these up after the last race. 125, floor was littered with them. Clean most of the blood off, Uh, zero îmi place. Ooh, nice choice. E pe gratis. De ce aș da bani pe așa ceva? Explică de ce aș da bani. De ce aș da bani pe măști? explică -mă. Vezi, eu sunt om inteligent cu integritate. Wow. Ce cărba. Dar nu știe să tragă ce pula. Ah, nu știe să mă duc pe bine, știu. E bine. my neck. Deja a picat de pe motocicletă. Ți-am zis că e prost. Deja a picat. Nice clean space station right now, tabulating columns of beautiful numbers. My mask smells weird. Does your mask smell weird? Yeah. Look, the Miroase important thing is that we're inside and Era away zero that... Zero. Bandits. At least they seem preoccupied. This is bad. This is bad. What have we gotten ourselves into here? psychos, motor chariot thingies. Some sort of race. sponsored, Some sort of race, Some boy. Sort Some of sort of race. race thing, obviously. Logic. Yeah, death race. Eh, looks more like a main race to me. Uh, race will begin. Oh, ai căcatul ăla care ne fură banii. What an ass. Îmi place că are voce ca Ragnaros. Vreți că are voce ca Ragnaros? Ați văzut Ragnarosul din uh, Hearthstone, de example this one. I am the Fire Lord! Guns, guns, oh, yeah, more guns! Fiona, what do we do? Uh, I am pushed. I'm getting so sick of having guns we pointed at Sasha me. And, uh, Sasha and Riche. And Breeze. Let me be okay. Rise. But I hope that about uh, us even more. I'm sure they're fine, but we need to get to them. Exactly. We just don't have a plan for how we do that yet. Yeah, that's what's upsetting me. At de jacht in Kion steeds, is natuurlijk. マジロゴcare povestea așa separatistă, în două bucăți. Frumos, frumos. Să zicem milioane de dolari în cutia aia. Da. Make it sound simple. It is simple. Wow, să-mi bag pula sambacul lău, samba o e bacul. Tocmai a pus la praie 10 milioane de dolari. Pentru că e prost și nu știe ce în ea. Efectiv. Mașina asta tocmai licurește. It's in the bag. If we win this race, we get the case. Nici măcar nu știu să conduc, tanti. deal of a lifetime is really only worth it if your remaining lifetime is more than 24 hours. You can do this, vagin. My line of work, I have to be good at reading people. Seeing their true character. El cheamă Vaulk, adică vagin. Rimează cu vagin, de ce vagin? Orice e vagin really pe pământ, ăsta, so? țineți minte. Yeah. E regulă la viață, scrieți un comentariu, orice e vagin. Exact, on your life. Wait, what do you mean? It doesn't matter, just, you know, enjoy the moment. I could get used to this. Yep, just don't hurt yourself. Hello? How does a jackass like this become a leader of anything? Whoa, whoa! I think this guy wants to eat my eyeballs. You're just being... Tasty eyeballs! Good for fricassee! Okay then. Just don't lean in My close. doom buggy! Filthy death no, no, no, no, no, you've got this all wrong! We didn't do anything! If you let him kill me, you'll never get the money. Oh, yeah, sure I will. Felix can bypass any lock. He'll have your case open faster than this guy can eat your lips. Oh, it's weird. But he can't defuse the bomb Sync to my biosignature. Bomb? There's a bomb in the case? Let me go! Stop it! Headbutt. Sigo. Spaw, Capul gură. Oh. Te pui cu capul meu. Meat is riding the jet train! Ah, dacă ne-am... Deci dacă ne-am făcut un cap în aș lua pe ăsta ca prieten, bă. De ce nu-l folosești ca prieten? Are aceeași... Tocmai mi-am găsit prietenul care să-mi conducă. You do know that, right? Drivers drive! Drivers drive! Pune-mi clipul! I guess. I feel the need for speed. the need. The need for speed! Woo! Am un singur glonț de tot pistolul! <laughs> Am un singur glonț de tot pistolul! Okay, I'll admit. That looks pretty dangerous. I'm about to the danger. This is fine. We're okay. Да, это наверняка пас ментальный. Это пас на косарь. Maniacs, degenerate scoundrels. It's time for what you've been waiting for. Пьяно, а? Он и пьян. Motorized kill attack event. Don't mind me, Hunter. He's that big chariot race thing where everyone dies. Yeah, no, I really don't like this. Nič mi jenom pláče. Ten bios jsem tak on. We are so... Right, 0 You're with us, right, buddy? You Je prietelo meu! You get my room! Hyperion Mystery gang, Someone! N-ai ce face Zero. Actually, uh, the last freak standing still gets the mystery box. But whoever kills that guy gets 20 G's cold hard cash. I'm gonna drum you upside down. Am făcut de cutie, am făcut rost de cutie, da. Zero e Ninja freak! Zero-i prea șmen! A făcut rost putin instant. Ok, let's go. Come on. Haida! Uh -oh. Mă bune! Pot să-l pus cu batonul. Pau! Peste buci! Și unde cutia? Bă. Tu ce faci, bă? Cutia! Unde cutia? Bă! Tot mai ne-am dus pe pur. <laughs> Explicăm cum mă ferechiul de gloanțe. Nimeni nu se ferește. Să-mi bag pula de cineva din merește. Nimeni care nu mai avea gloanțe. Cum dracu acum are ei? Da, nu mai avea gloanțe. Mă țineți minte când a tras după când așa era? Oh, Professor Nakayama, you sound different. Vasquez. Is that your boss? You know what, I really don't have time. Man, I'll make this fast. I know about the vault Okay, I know. So now we've got this problem. A lot of Hyperion chatters missing. Nah. Get off the phone, Reese. Look, no one else up here needs to know about this little problem. all right? So you bring back the money, and, uh, I'll tell you what. I'll give you your old job back. Ma pisz, The respectable job. Mă piști pe jobul tău, da? Vreau să fiu șef peste măta și mă cac pe... Nu! Nu! I'm not selling out. I'm not selling out. Oh, uh, N-am timp de telefoane fix acum. But I got a feeling you're gonna want to hear what I'm offering first. Ce? Hey, look, I admit it, you screwed me. You really did. Reese, Hyperion will want I will want my dick in a sling. So, get your cybernetic rear up here with the money and I'll split it with you 50-50. Du-te-mi pula mea. De ce, de I your nuts. Scratch your own nuts, bitch. your own nuts. Really? Oh, yeah. I scratch them hard. you messed up. Mă, piși pe ele, efectiv, mă piși pe ele. Nu poți să fii un căcat toată viața. Doamne, ce... Ok, mă piși pe tine și pe el. Uh-oh. Come on! Te-mi pușcă, dă-l în pula mea. Wow, pe ăla nu-l Ghișe, să închide ușa. Cât am? Batonul, batonul, batonul! Șeful! A, fiul meu magic! Mă transform! Unde-i cutia? He Bag pula! Gura mare! Am mâncat aia ca pe mama! Ce vrei să-ți fac? Am mâncat bani. I-a fucking mâncat ca pe măta. Zero e man! zero e blabagir! Dar tot ce faci e să dea cu sunet. Dacă dai ăla în sus, Uh, are sabia lui Zero. Ok. A face șmecheria aia cu tăiatul bursii. Pe sub, așa. Poți să o facă. Uite, vezi, știam. Bă, eu sunt maestru în tăieturi, da? Eu știu când trebuie să tai burticile la femei. Eee. Eee, ah. cât de scârbos. Ah. plăcerea mea! Nina, bag pula în tine! Aveam bani în... Și acum banii sunt acolo pe bune. Frate, grește cât anti asta în momentul ăsta. Și cum poate să scape de ăștia? Își desface haina. Am pus pauză, nu știu cum. Își desface haina și rată tâțele, efectiv. Face asta. Iar Q puternic. Chiu, mă, uh -oh. Bătiana e mă duc forța. Marș în afară! Bă, căpățână! Dă-te-n pula mea. Adică mie că se-i desfarte de tine. Ți-a arătat țâțele ăstora, s-ar opri toți de né, tipo? Ok. Ok. Poți să te legi de cablul ăla de sus. Păi eu îmi cam dat pula. Nu! No! e x a t h o y Nu o să trec a r a t ă e l e a r a i țâțele! Bă, nimeni nu i-a r ă t a t ț â ț l e L-a omorât pe pula lău meu! Oh. Holy fucking crap! Holy fucking crap! What about thank you, bitch? Bă, e așa de emoționat momentul. Nu poți să faci discuții de astea când ești urmărit dreapta, faci curse, știi? Fuck! A, poți să le tai roțile, nu poți să le tai roțile cu chestiile alea de la roțile noastre. S-a despărțit. Oh God. acum! Hai, frate! Dacă ai arătat țâțele toate, s au rezolvat, atât ușor. Pălăria mea, fac! Era singura mea pălărie bună pe care cu la mână. Nu, n-ai făcut nimic! Am venit pălăria, mă pe ea cu tine. Ce căcat! Nimeni nu se uită în stânga pe pune still my dangerous bone. Da, te gândește că din dreapta dacă schimbă un pic viteza sau Trebuie doar să schimbe viteza un centimetru mai mult sau Arată-i țâțele, arată-i țâțele, arată-i țâțele. E imposibil să nu fie vreun moment în locul ăsta în care să nu-i arăți țâțele. Dacă i-ar arăta țâțele ar fi așa de ușor. voi dacă... A omor driverul. În orice film, cred că nu e recomandat să omor driverul. Cred și eu. Zic și eu. Uite, nu m-a pus Alex să... Omul făcut... Too much! Wow. I'm gonna kill you till you die. Te omor până mă ăsta. că mor până mor să-mi fac ultimul. Am deja avut la momentul ăsta, am un deja avut aici. Zero! Nu! Oh, ai puternic. O, ești mecher! Zero e prea șmer! Zero e șmer, fac. S-a oprit și mașina. Zero e genial! Mă piși pe ea de cutie. Băi, e greu să o țin mână! Ăla e șeful meu? Da, bă, e moșul meu. Cum dracu a ajuns ăsta în cursă? Wow, i-a picat fix pe geam, du-te în pula mea. Și ce-ar fi cu să mă părăsească? O să mă părăsească moșul? Nu știu dacă eu intru. See you. not the case. Cred că mă trădează. Yes, I got it. Nu mă trădează? Cred că mă trădează. Ți-am zis? ți am zis? Ți-am zis că mă trădează. Arată-i țâțele să rezolvă ah, tot. guess old con men are pretty rare. Looking at him right then, I thought I understood him. Maybe for the first time. Acum ah, că ne spune povestea, știi? Didn't stop me from being pissed off. Știi că ne spune povestea lui Perhaps you'll even find it in your heart to forgive me. Felix? You're gonna die, Felix. Felix! cutia aia nu are fucking mâner. De deci ce trebuie să o țin lângă picior? De deci ce nu putea să o țină în poală? De deci ce nu putea să o țină pe mână, în pula mea? Go, damn it! O frânie. Vă mi-aș pula în tine. Ce disculețul ăsta pare bun? I'm taking the money. Oh. I'm sorry, Fiona. I really am. Mă crezi cât de când sunt mic așa cum am dat afară? Any. This is the only way to make you Felix, we are a fucking family. Don't do this. We're like family. We are family, Fiona. That will never change. Be sure to take care of your sister. Keep her out of trouble. Bă, lumea și pula mă, ta. Chiu! Magic. Que o meu Magic tá, se 자, 세아버스 assim, 싱글 Among Lons, Among Lons, Among Lons, Among Lons, Among Lons. Nu fa asta. Goodbye, Fiona. Pro pistol. Fiona, don't. Ah, you're not going to shit me, Fiona. Pariu! Pariu! Pariu! Futu-ți pula mea de moș! Pariu! million dollars. I just. No! Explodez -o. Was să explodeze. Hyperion. Such simple security. Choke on it. You always were my favorite. Cât am să-n mine acum să-i dau lui ăla. Bam, pula de proști. Mă enervează oamenii ăștia care sunt așa greedy, ceva gen, a, vreau să văd bani. Au rămas okay. banii în aer. Ok. Officially the worst day ever. Officially the fuck. worst day. care microfon. Îmi place de zero. Mă uafă. Apoi să o față zâmbitoare. Măi, îmi mai șmecher de zero. Take Zero Maker. Oh, fuck. Cum pula mea a intrat așa în el? There's a thing uh, That metal thing is inside your body. Cred că n-a pățit nimica. Not really. make is this? Bossanova's dead. I don't think he was lying. Gordas is not here. Don't sweat it, babe. That's one less bandit lord we have to worry about. There's plenty of time for sweating later. Once you come back to me for your reward. My quest is not done. My reward for you is gonna be long, hard, and powerful. Let's go. Gordas remains out of reach. It's a rocket launcher. Yes, Innuendo. Uh, nu înțeleg nimica. Jocul ăsta chiar mă face să... Jocul ăsta e așa. Main story, double main story, care se combină undeva așa. About what happened with Felix. Stop, okay? I don't want to talk about it right now. Păi, uh, vrei să nu-l omor? Their friend Felix. Cred că dacă nu-l omor, am oricum murea sau ceva. He was killed in the explosion. Ah, nem essas que am So we have no money, no vault key, nothing. Ghișe, pentru că ați încercat să ne fraieriți, fraierindu-vă pe voi. Eu aveam bani reali. I mean, what, what do we even do now? E, sugem Check pula. the bodies. Take anything valuable. It's not like there's going to be 10 million dollars You have any better ideas? Nice, like un rocket launcher. You came to Pandora, now you get to live like we do. Wow, să stau încă 5, nu, 4 episoade așa. Bă, mi-aș pula mă ta. Wow. Bă, să scanez cu ochișorul meu magic. Mi s-a detectat sau ce? Hai să găsim ceva important de făcut și după aia putem opri și... junk can't be worth that much. That pistol over there is worth at least a hundred bucks. Oh, good. We just need a hundred thousand more of those and we're all set. suck. Time to roll with the flow și pau, pică prin pământ. Ce-a fost aia? Explică-mi. A salvat. Mm. Reese, are you okay? Sunt. Dar ghișe, revenim în episodul următor cu continuarea. Asta te fac să fie așa în delir. Revenim. Da, cred că mâine, nu? Mm -mm, nu știu sigur. Dar, uh, asta a fost episodul 5? Habar n-am. Chiar nu știu să număr la chestia asta, mereu uit care e numărătoarea. Nu uita să bași codul PACA pe G2 a dacă vrei să cumperi uh, joculețe ca să ai un riscane 3%, ești nebun atât de mult, cum e posibil, cum ai făcut-o? Toată lumea are 3%, ok? Ăla e maximul, mă scuzi. <laughs> nu să lași un like și un subscribe, să te abonezi canalului când dorește sufletelul tău Alpaca King. Out și vrei să vezi outro-ul șmecher Alpaca. Da, da, da.